Fala galera, beleza? Eu andando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo tá pra vocês Mano, não sei se tá pegando o áudio do dali de fora, rapaziada Tá chovendo bastante Dessa vez, rapaziada, trazendo tá pra vocês mais um documentário Bom, rapaziada, mano, esse documentário aqui tá bem louco, tá ligado? Várias coisas diferenciadas Primeiro, a gente... Eu e meu pai, a gente veio pra cá, tá ligado? Quando... Foi semana passada, esse... Eu tô gravando uma outra semana já, então tá bem, tá bem, tá bem, tipo, bem espalhado o documentário, bem, tipo, bem novo. E eu e meu pai, a gente veio é, trazendo as lenhas de, pra, pra fazer fogo. E tinha, tinha muita lenha, sério, muita lenha. Eu e meu amigo, meu pai, passou a tarde inteira cortando lenha. Ainda eu consegui surfar, porque o tempo de surfar eu achei que não ia dar tempo. E, e mano, foi muito da hora, tá ligado? Tipo, a gente cortou lenha, depois a gente fez a fogueira e quando eu tava, quando a gente estava fazendo fogueira, e a, o, pai tava, o meu pai estava acendendo lá o fogo, eu estava num estado que eu estava tipo, literalmente só, só, só vivendo, tá ligado? Só em repouso, tá ligado? Quando você liga o, o PS4 e quando você desliga, você... Ele fica em modo repouso, tava, tipo, só, só em modo repouso. Não, não conseguia responder, não conseguia falar. Né? Eu não conseguia me mexer, tá ligado? De tão cansado que eu tava, porque a gente tinha acordado às 6 horas. Então a gente passou, tipo, metade, metade da tarde é, cortando lenha, uma parte meu pai cortava, uma parte eu cortava, meu amigo cortava. Teve até uma hora ali que a gente tava cortando lenha para fazer, cortando a lenha pra fazer fogueira. E e consegui, não deu muito certo porque a lenha tava meio molhada, tá ligado? Então, nesse dia eu ia fazer uma filmagem da fogueira também, mas acabou não dando certo. É, porque a lenha tava molhada e não, não dava do jeito que eu queria, tá ligado? Ah, pra filmar. E também eu teria que ficar botando muita lenha aí, e ia ficar toda hora botando lenha, não ia dar certo, tá ligado? Eu queria é, pegar, apagar toda a luz da casa, só deixar só a fogueira e a câmera, tá ligado? Não tem nenhuma luz envolvendo. A, a, fora a luz do poste, essas paradas, mas isso daí dá pra cortar na, na edição. E, e foi massa, mano, foi massa. But my belief that if I'm still persistent, then I'll soon break free. Lost my thought, I think it was in bold. lights riding next to me Exploding on my screen Sun blaring down on me And I hope that you watch this I hope that you will I hope you feel better About these cuts. you it's die for nothing, man. I think it's time to change this plan. Where I go home, I spent too long planting seeds now to show I'm yet to grow into something special I can call. No as I Exploding on my screen some living down on me And I hope that you watch this I hope that you will I hope you feel better About these cards you Esse final de semana eu, eu tirei um final de semana inteiro para gravar, tá ligado? Pra focar na, nesse documentário, porque eu tava meio deixando meio um pouco de lado, porque tava sem ideia de imagem pra fazer. Como eu fiz muita imagem, eu acabei, tipo, morrendo minhas ideias, tá ligado? Então não tinha mais como, tinha mais ideia pra fazer. Até, até que eu tive uma grande ideia, é de filmar o Mariscal lá, no final do Mariscal. É, que eu já tinha filmado no meu canal, mas faz muito tempo, tá ligado? Com a câmerazinha da Sony Action que eu tinha. E eu, meu amigo, a gente acordou 5 horas da manhã. Quatro, não, é 4 quatro, e pouco da manhã pra filmar, filmar o som, o som assim, mal mal. Mas mal acabou filmando certo, tá ligado? Então, dessa vez eu acordei cedo também, mas só que não acordei pra ver o sol nascendo porque tava nublado. Eu falei, quer saber, foda-se, mesmo, mesmo nublado eu vou tentar filmar alguma coisa, tá ligado? E ficou muito bom, mano. Eu e meu amigo, a gente foi, foi de bug até lá, obviamente, né, porque é um pouco longe. E deixamos o bug lá, é, filmamos, tá ligado? A gente fez as filmagens, tudo subiu as pedras. Eu ia filmar em subir nas pedras, mas só que, tipo, a gente tava com cheio, cheio de câmera, cheio de coisa, de equipamento ali pra pra, pra, usar, tá ligado? Então acabou não, não, não conseguir filmar. Eu quero tentar fazer esse, esse tipo de filmagem, tá ligado? Tipo, subindo assim. Que Vai ser muito bom. Mom and dad said, stay away from that boy. He is bound for trouble. And then he got deployed. Do you remember when we jumped from those cliffs? I thought of that sometimes and wondered what if you are my first and final truth. When I lose my grip I hold on to you. I choose you in this life or the next. You are my first and final breath. A sudden loss brought you back to me. We built a friendship, but that's all it could be. É, eu peguei um toque de levar minha, minha câmera, é, coisa para gravar. O ah, eu vou sair para algum lugar, vou para praia, mas eu vou levar a GoPro para se caso eu alguma coisa, não é sempre, mas a, a maioria das partes eu levo a GoPro aqui no para gravar, tá ligado? quando eu vou sair, ou vou, vou num evento, eu não sei o que vai acontecer nesse evento, mas mesmo assim eu acabo levando a câmera, tá ligado? Você nunca sabe o que vai acontecer, o que pode ter uh, nos lugares, tá ligado? Então, sempre tive tipo, essa mania. Comecei a ter essa mania esse ano, tá ligado? No ano passado eu era meio. meio foda-se, tá ligado? Eu não, não levava muito. Levava, tipo, quando. Ah, quando eu tava com vontade de gravar, tá ligado? Mas hoje em dia, eu já, mesmo quando não tô com vontade de gravar, eu já, eu já levo, porque se tiver alguma coisa legal pra fazer, pra gravar, eu vou gravar. que eu ver que, acha, que eu achar, ah, isso daqui é legal, isso daqui dá tá um take bacana, eu acabo levando.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 Eu peguei um bagulho da GoPro, tá ligado? Pra botar no boot, tá? Tipo, tipo eu precisar usar a mão, tá ligado? Pode ir. Só que acabando dando errado, tá ligado? Bem, tipo. Deu bug, tipo, a hora que tu acelera, ele dá uma pressão. tá ligado? Não é que nem carro normal acelera devagarinho. ele dá uma pressão, a hora que deu pressão, <laughs> descolou o bagulho, tá ligado? Depois nunca mais colou. Porque depois que tu cola ele, ele cola de novo, ó o treco. Depois que descola, ele não cola mais, tá ligado? Então, o bagulho aí pra tá colar um equipamento moto é bem ruim, tá ligado? Porque essa colada é muito, ela seca muito rápido, então também é porque esse adesivo aí eu já tinha faz tempo ali na melhor. Eu comprei, comprei equipamento da GoPro pelo é equipamento da GoPro e acabou vindo um monte de coisa ali, tipo, nem, coisa que nem uso, tipo, muita coisa que eu nem uso e que eu nem vou usar, tá ligado? Essa GoPro aqui, ela, a Hero 8 ela é muito grossa, tá ligado? Então não, não cabe muito equipamento, mas a maioria ela, a maioria dá pra, pra, usar, tá ligado? Pra deixar em pé, pra deixar a câmera em pote pra botar no carro, pra botar na, na cabeça, pra botar no peito, tipo, tal, assim, você quer gravar um andando de skate, você bota tipo, colete assim, uma mochila barra colete, você consegue botar a GoPro aqui no, no peito, sair andando de tipo, boa. Ou botar a GoPro aqui mais pra tipo, tá andando crítica, a rapaziada usa bastante. E acabou vindo muita coisa, tá ligado? Tipo, muita coisa que não dá pra, dava pra utilizar e muita coisa pra, que não dava pra utilizar. É, desse... Eu comprei literalmente uma mochila, tá ligado? Vem uma mochila, literalmente vem uma mochila cheia de coisa de, de equipamento da GoPro. Isso foi muito bom, porque no começo eu nem tinha GoPro. Eu comprei só porque eu achei da hora, porque eu sabia que no futuro eu ia precisar, tá ligado? eu ia acabar, uma hora ou outra, eu ia acabar precisando comprar uma GoPro. Porque a GoPro é um, um investimento muito bom para quem quer filmar, tá? gosta de filmar. E mesmo aqui não tendo a qualidade dela, mas a, sei lá, a GoPro é, é inexplicável, não tem tá, tipo, qualidade e o conforto que você tem de, grava, de gravação. must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. you are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. Ooh, ooh. I asked your father for your help didn't matter what he said. The thought of you in a white dress, I don't think I can shake it. We'll get a little place upstate. Stay till the kids all graduate. Talk of moving every day. But who are we kidding? eyes and shed our tears. And when the Holy Ghost appears, hope he sends me back a few more years. I'll be buried next to you. The world will keep on turning to. But if I am next to you, rapaziada, esse foi mais um documentário, rapaziada. Eu demorei uma semana e meia ali pra fazer todo o documentário ali. Tava sem, como eu tinha falado antes, eu tava sem ideia, tá ligado? Então, eu vou demorar uns poucos ali pra fazer, porque precisa de bastante imagem ali pra dar, deixar um documentário da hora. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra apoiar aí o canal. Se quiser ser membro aí no canal, clica aí ser membro aí para me ajudar aí tá trazendo esse conteúdo aí para vocês. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal e fui!